Shalom hermanos, ¿cómo están? Mire, veo aquí como una presencia y yo me pongo acá y siento, aquí siento, bueno, sentía acá, sí, acá, una presencia poderosa que es la del Espíritu Santo, pues juro, juro, juro, juro, este, y que me empuja a hacer este video, o sea, yo echando suerte, hago este video, sí, yo, no, que yo quería era ver voy a comenzar una serie, pero no porque no me guste hacer esto, sino porque es una serie que pasan todos los domingos que no pude ver ayer. Y no porque no me guste hacer esto, sino porque es difícil, es difícil levantarse y tener ánimo porque mi, la mente a veces, los pensamientos, ¿sabes? Como que para qué, de qué va a servir esto, pero sí, si el Eterno dice hazlo, si el Eterno lo guía a uno es porque, es porque eso se necesita hacer, ¿ok? Porque así como yo a veces necesito ver videos de este tipo, pues ustedes también. Este, y además hay un mensaje importante que quiero dar y es, bueno, yo pido al Eterno que a Yahweh que él dé este mensaje, como yo le pedí antes de, de pararme acá, dije que no lo iba a escribir, sino que el Padre Eterno comunicara el mensaje que tiene que comunicar. Bendito sea Yahweh, Bien, hermanos, este... Es un mensaje, eh, este es un mensaje de advertencia a todos ustedes, de advertencia de preparación ante lo que viene, Vienen muchas cosas y entre ellas, este... Trampas del enemigo, engaños, ¿ok? Muchos engaños. <coughs> El enemigo va a querer sacarte de tu santidad. Entonces, y va a buscar muchas maneras. Si tú, por ejemplo, en este momento estás en una gran, eh, tienes una santidad de mucho tiempo, bueno, ahí cada vez las pruebas son más difíciles, como que el enemigo va a mandar más trampas, más difíciles, dependiendo de tu debilidad. Si tu debilidad, eh, tienes algún vicio, eh, va a mandar más de esa tentación, y si tu debilidad son las personas, la eh, los hombres bonitos, las mujeres bonitas, entonces te va a enviar alguien que no te imaginabas nunca que te iba, que te iba a llegar. Entonces, ojo, porque eh, todo es para dañarte, ¿no? Hay que, por eso hay que siempre orar y, ver bien ante lo que eso que se está presentando, no vaya a ser una trampa del enemigo. Este, bueno, eh, nada, este, mantengámonos cerca del Eterno, cerca de su, de su Ruach HaKodesh, de Yahshua. Pidámosle a Él toda sabiduría, todo... todo consejo, toda guía. Yo he estado acá, eh, bueno, centrándome en la música, haciendo, haciendo la música y no ha sido fácil. He, a momentos que digo, bueno, ya, o sea, esto, ¿qué va a pasar, Dios? O sea, porque por ejemplo estoy con la parte de cantar y me cuesta, me cuesta que suene como, como debe sonar o como quiero. Y yo le digo al Eterno, bueno, Eterno, si esto es lo que tú quieres que haga, lo sigo haciendo. Si no, dime ya y paro. Y no, no hay ningún sueño de que no. Entonces, bueno, ahí voy. Este, sí me gusta más la parte de preparación de la letra y todo es difícil, es cansona, pero primero hasta que lo logres, lo de cantar como quiera, bueno, ahí sí. Y bueno, este... Es eso, estén pendientes porque es increíble, hermanos. Miren, yo ayer oré y yo ayer oré para pedirle al Eterno, le hice una pregunta, le dije, Señor, por favor, dime wow, mis manos deben tener algo especial, porque me pasé la mano por la cara y vi una luz enorme, hermano. ¿Vieron eso? Wow. Este. Bueno, y entonces yo. Oh, wow. <laughs> oh, bendito sea Dios. Bueno, este. Yo no sé qué estaba diciendo. Ah, que yo oré por ciertas cosas ayer. ¿Saben qué pasó? Ya era de noche, yo oré en el día, pero en la noche también, y me acosté. Y dije, Señor, si no me contestas, porque me están preguntándole a los testigos, dije, Señor, si no me contestas, <laughs> ya yo voy a tener que ir a una iglesia y decir que reprendan para ver si es que tengo unas entidades ahí engañándome. Y otra cosa, este, yo le estaba preguntando, ¿se acuerdan de mi perrita Mina? ¿Qué era lo que ella veía que ella se asustaba, si era, este, eran ángeles o eran enemigos. Entonces, bueno, <laughs> yo le pregunté por lo de los testigos, por la otra persona que se me había dicho que era. O sea, estaba preguntando, era, señor, ya, aclárame esto porque he soñado con esa persona, ¿no? Entonces, acláramelo, si no voy a ir a la iglesia y si no, voy a terminar yendo a un psicólogo, le dije, para que ya. Y entonces, miren esto, me quedo dormida el rato, o sea, veo un video, veo varios videos de prédicas. Y en uno de esos me quedo, ya me quedo dormida, la tarde, yo me duermo temprano. Y era la madrugada, yo sin embargo yo ah, era despertada en ciertos momentos y en la prédica que estaba escuchando había mensajes de respuesta, pero era despertada en ciertos momentos que yo estaba como, wow, o sea, me, era lo que decía, o sea, me despertaba y escuchaba. Y lo que decía era justamente lo que le había preguntado al Eterno. Por ejemplo, que que hay cosas que, se sabrán a su momento, que hay cosas que el Eterno revela cuando Él quiere, que hay pruebas que hay que pasar, ta, ta, bueno, muchas cosas. Y, este, y muchas otras cosas impresionantes que yo decía, wow, pero no lo anoté, porque no soporta, el sueño me venció, me venció ahí en ese momento. Y luego, este, ¿qué más pasó? Este, bueno, después pasó que soñé varias cosas. <coughs> con, mi pasado, o sea, con parte de mi pasado. Eh, y soñé con, con wow, eso, que estaba ahorita se fue. <laughs> no vamos a hablar de pasado porque veo que no voy a hablar del pasado. Vamos a hablar de que soñé con esa persona también de, de... No, no voy a soñar, no voy a contar el sueño porque como se fue esa luz, yo no voy a contar el sueño. Pero sí les voy a contar que Vi a Mina en el sueño y ella se asustaba cuando yo veía una, yo estaba viendo una serie de unos, eh, se llama, del, no le voy a hacer promoción a la serie, pero es de zombies, bueno, se la voy a decir, The Last of Us. Y salen unos zombies con unos cerebros gigantescos. Y yo he visto, eh, yo estaba con mi perrita y con un muchacho viendo la serie. Tampoco voy a decir quién es él, no va a ser que, bueno, pero se fue esa luz que yo tenía aquí. Y entonces este, Mina se asustaba cuando salían sus zombies. Entonces yo entendí que lo que ella veía posiblemente eran así, cosas así, pues eran entidades. Y bueno, este... Sí tengo una respuesta con ese sueño acerca de eso que pregunté, así que bueno, está bien, voy a quedarme a la, a la espera, a la expectativa y bueno, este... seguir con eso. Bueno hermanos, este video era para contarles eso. Yo sé que no estoy contando el sueño, pero cuando se fue esa luz, o sea, quizás es porque se me tiene que ver la cara cuando lo diga. <laughs> Eso es. Eso está bien. Soñé con esa persona que estaba aquí con Mina, pero antes de eso perdía a mi, o sea, Mina estaba muerta donde yo estaba antes allá en Mérida. Y, yo lo iba a agarrar y la persona que estaba conmigo me dijo, no, ya, ella está muerta. yo no, la saqué, estaba ensangrentada y vi que respiró, entonces la reviví revivió. Y luego aparecí aquí con esa persona, con otra persona con la que yo pregunté en el sueño, y con mi perrita, y viendo la serie de los zombies, los tres. Y ahí fue cuando Mina se asustó, o sea... Yo dije, ¿qué, ¿qué me está queriendo decir este sueño? Porque ya mi perra murió. Yo, padre, pero si ya mi perra murió, no voy a querer engañarme a mí misma con eh, mi perra no está viva. Pero ya entendí que quizás eso es lo que Dios quería, ¿no? Que estuviera con mi perra acá, y la otra parte, pero que la otra parte era demasiado difícil de lograr, porque... <laughs> bueno, eso es otro un cuento ahí aparte, no, no, no sé, no quiero hablar de eso, no quiero ni tocar el tema. Pero bueno, lo que les quiero decir es que eso fue lo que soñé y eso fue lo que, lo que, quería decirles en este video. Y bueno, hermanitos, este... Señor Poroso, esa luz, ¿qué pasó con esa luz? Que ya la extraño porque me gustaba, pero, pero lo malo, lo malo no es que cuando hablo y tengo esa luz, pues ustedes, imagínense, no me ven la cara y pensarán que estoy, no sé, ah, muchas veces quieres ver la cara de la persona que está hablando, pero con esa luz se hizo presente y ustedes saben que acá estaba y que yo sabré que si este video lo subo es porque sí quiere que lo suba. <laughs> Porque si no, créanme que hay un, se hace una guerra enorme de vientos aquí, pero que yo les digo que es algo difícil de llevar. Y ha sido fuerte, la presencia del Eterno está aquí y no crean que llevar la presencia, la, presencia, del Eterno todo el tiempo es fácil, porque cuando Él te dice que no a algo, hermanos, hay que simplemente hacerle caso, porque si no, es muy difícil. Es como, wow, imagínense. O sea, ustedes saben cómo es esa historia. es difícil llevarle, llevarle la contraria al Eterno. O sea, no. Cuando Él te dice que haz esto, haz esto, y tú no quieres, y tú no quieres y no entiendes, pero luego pasa eso, hermanos, y lo haces como Él quería y salen cosas de ahí que tú dices, Señor, gracias por haberme obligado, o sea, llevado a hacer esto, gracias.